合一，将玻璃膜上面的听筒孔和 Home 键孔对准手机的相应位置，慢慢降低玻璃膜的高度，最终放在手机屏幕上，贴膜会自动吸附。也可以用手指帮助贴膜，加快吸附速度。 多余的气泡用手指轻轻推一下就可以消除，是不是很简单、很方便？清晰度丝毫都不受影响。下面我来测试一下普通贴膜和钢化贴膜的区别。第一项测试是水滴测试，将水滴滴在钢化膜上。 水滴很完整，把它放在普通贴膜上，看水滴整个散在屏幕上，看到了吗？OK，接着下一项测试是抗油污测试。这是记号笔，这是钢化膜和普通贴膜。 用干布擦拭钢化膜上的墨迹，很快就被擦干净了。但是普通贴膜上的墨迹，怎么擦拭也擦除不了。接下来的测试是抗划痕测试。 这是钢化膜，这是普通膜，区别显而易见。钢化膜毫无损伤，普通贴膜就承受不了这样的打击了。 最后一个项目是抗暴力击打测试，完好无损。那么，我们再暴力一点。 钢化玻璃膜已经碎了，那么我们看看手机真正的贴膜有没有受影响？看，完好如初，操作自如，这就是欧尼。钢化玻璃膜。谢谢大家。